这个是什么？看它的造型和颜色，它像什么？它是一块肥皂吗？还是一个化妆盒？大家猜，半分钟。好，谜底揭开，这是一个便携水杯，这是一个八十年代的便携水杯，法国制造。 当时是在东京旅游的时候淘的，淘来的时候没有打开，也不知道是做什么的。吸引我们的是这个色彩，还有这个浮雕。这个浮雕是什么呢？它是天主教路德圣母的故事。可以确定，这是一件天主教教会的纪念品。它是便携的，很轻巧方便。据我推测，是天主教会赠送给信徒的纪念品，方便信徒在朝圣的路上携带使用。 这个杯子的造型，我们有没有觉得很熟悉啊？七零后和八零后可能会记得，我们当时上学的时候是人手一个的。我记得我小的时候有一次没带，老师还呲了我一顿，让我回家去取。这种杯子一倒热水就一股塑料味儿，记得特别清楚。看来这个方便水杯的造型，在当时的世界也是流行很广的一个设计。